اللهم صل وسلم وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله حي على الصلاة معاشر المسلمين رحمكم الله ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد المسلمين وعن السلف الصالح أن وأطيعوا رحمكم من أركان الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي بقوله وفعله إلى دار السلام اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المغرب والخاتم الله تعالى بالطاعة وترك الأثام وتدخلوا جنة ربكم بالسلام معاشر المسلمين jemaah-jemaah rahimani warahmatullah beberapa hari lagi kita akan berada di anna al-hasanah yudh'adun wa ta'ala maqbulatun wa da'wati mustajabatun wa dhunubu maghfiratun والجنة مشتاق لهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم Kalau sekiranya umatku mengetahui apa-apa kebaikan di bulan Ramadan, niscaya mereka menginginkan agar semua tahun itu menjadi Ramadan. Karena semua kebaikan berkumpul di bulan Ramadan, ketaatan diterima, semua doa dikabulkan, semua dosa diampuni, dan surga rindu kepada mereka. Ma'asyurah muslimin, جمع جمع رحيما رحمه الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم ايضا الجنه مشتقه الى نفر تالي القران وحفظ اللسان ومطعم الجيعان والصائمين في شهر رمضان surga itu merindukan empat golongan. Pertama, mereka merindukan kepada orang yang suka baca Al-Quran. Kedua, surga merindukan kepada mereka yang suka baca lisan. Ketiga, surga merindukan kepada orang yang memakan kepada orang yang sedang lapar. Dan yang keempat, surga itu merindukan kepada orang yang berpuasa. Mudah-mudahan kita semua disehatkan Allah jasmani dan rohani Segala kita semua bisa beramal dan berdagang di Ramadan ini. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah. Insyaallah. العليم ونفعني وإنكم بما فيه من العلم والذكر الحكيم وتقبل منكم وهو السميع العليم أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم والمريد يريدكم ليس مسلما مسلما والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل وسلم وزد وتفضل وبارك بجلالك وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسبع الغرار عباد الله اتقوا الله تعالى من سلوط الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر واعلموا أن الله تعالى معكم بأمر الملاك بنفسه فثنى بملائكته المسبحة القدس فثلث بكم أيها المؤمنون من لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالله والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدره ومقداره العظيم وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعثمان وعلي وعن كل الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى وعمل البشر المنكر والمعلوم لعلكم تذكرون اذكروا ربكم واشكروا عليه وزدوا الله الله